Mipango hiyo ya serikali imebainishwa bungeni jijini Dodoma na Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, Dr. Dorothy Gwajima wakati akiwasilisha bajeti ya wizara hiyo kwa mwaka wa fedha 2023/2024 amesema serikali imeweka vipaumbele vyake ili kupambana na ukatili katika jamii. Wizara kupitia idara na taasisi zilizo chini yake itatekeleza vipaumbele kumi ili kuboresha utoaji wa huduma za maendeleo na ustawi wa jamii Vipaumbele hivyo ni pamoja na kuratibu afua za kukuza usawa wa kijinsia na uwezeshaji wanawake kiuchumi, kuratibu utekelezaji wa mpango kazi wa taifa wa kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake na watoto, kutekeleza mpango wa taifa wa kuhamasisha na kusimamia maendeleo ngazi ya msingi, yani bottom up, kukuza ari ya jamii kushiriki katika kupanga na kutekeleza miradi ya maendeleo, kutambua na kuratibu makundi maalum wakiwemo wafanyabiashara ndogo ndogo niliyowataja ili kuboresha mazingira ya biashara zao kuboresha mazingira ya kufundishia na kujifunzia katika taasisi za ustawi wa jamii, maendeleo ya jamii na vyuo vyetu vya maendeleo ya jamii, kuratibu utoaji wa huduma za msingi kwa watu wenye mahitaji maalum ikiwepo huduma za msaada wa kisaikolojia kwa manusura wa majanga mbalimbali, kuratibu na kuwezesha upatikanaji wa haki za watoto na huduma za ustawi wa jamii kwa wazee. Makamu mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya Bunge ustawi wa maendeleo ya jamii Katani Katani ameeleza baadhi ya changamoto zinazoikabili wizara hiyo. Moja, kukadiria matumizi ya fedha kwa ajili ya miradi ya maendeleo bila kuwa na mikakati madhubuti ya upatikanaji wa fedha hizo unaathiri utekelezaji bora wa miradi ya maendeleo. Kamati inaishauri wizara iweke mikakati ya ufuatiliaji wa mtiririko wa fedha za maendeleo na utekelezaji wa miradi hiyo. Mbili, kutopatikana kwa wakati kwa fedha zilizoainishwa na Bunge kwa ajili ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo ni jambo linaloathiri tija iliyokusudiwa na mpango wa utekelezaji wa miradi hiyo. Serikali izingatie umuhimu wa kutoa fedha za miradi ya maendeleo kama ilivyoidhinishwa na Bunge ili kusaidia utekelezaji wa miradi hiyo na kupatikana kwa tija ya miradi iliyokusudiwa. Aidha, serikali ijielekeze zaidi kwenye kutumia vyanzo vya ndani katika kutekeleza miradi mbalimbali ya maendeleo nchini. Tatu, kukosekana kwa hati miliki za maeneo yanayomilikiwa na vyuo na taasisi za maendeleo na ustawi wa jamii ni jambo linalochangia kuwavutia baadhi ya wananchi kuvamia maeneo hayo na baadaye kusababisha migogoro ya umiliki. Baadhi ya wabunge wakataka kutatuliwa kwa changamoto zinazojitokeza ndani ya jamii. Masuala ya makuzi ya watoto kama taifa lazima tuyapigie kelele. Leo hii mtoto analindwa na wewe mama, analindwa na wewe baba. Ukisubiri serikali kusaidie, serikali itakuja baadaye. Kwa hiyo mimi nitoe rai kwa Watanzania wote, tunahitaji kuwalinda watoto kwenye maadili ya kidini. Kila mtu ana dini yake, amfundishe mtoto toka mdogo, kwa sababu tunaamini mtoto akiwa mdogo kichwa chake kinakuwa kinapokea vitu vipya. Kwa hiyo sisi tuseme nao, tunapokuwa tumechoka ni kweli, tukirudi tukazungumze na watoto na tuwaonye watoto tusiogope. Swala la wazazi na hasa baba baba mzazi wa mtoto kujihusisha kumbaka mtoto mpaka anampa mimba, hili swala limekuwa ni zito. Sasa nini nataka kusema hapo? Mheshimiwa Spika, ifikie wakati sasa, na ndio maana waziri wa katiba alijibu hapa, ifikie wakati kama alivyosema Mheshimiwa Mwantumu, swala hili la ubakaji na ulawiti, hawa watu wasipewe kabisa dhamana, hawa watu wasipewe dhamana waendelee kukaa ndani hata kama hizo kesi zinakaa muda mrefu. Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum imeliomba bunge zaidi ya shilingi bilioni 74 kwa mwaka wa fedha 2023 2024 ili iweze kutekeleza majukumu yake. Kutoka bungeni jijini Dodoma, Joyce Ngerangera, Star TV.